Am Montag muss der Papa früh zur Arbeit. Dienstag wollen wir ins Freibad gehen, okay? Am Mittwoch, da muss ich dann zum Zahnarzt. Aua! Am Donnerstag kommt Oma zu Besuch, aber die muss abgeholt werden, ne? Am Freitag habe ich immer Fußballtraining. Am Samstag, da geht es in den Zoo. Sonntag ist der siebte Tag der Woche und die Wochentage dienen der Schule so. Es kommt der Montag und dann der Dienstag und dann der Mittwoch und dann der Samstag und dann der Freitag, Samstag, Sonntag und dann am Sonntag geht es von vorne los. Oh, alle ganz früh. Oh, okay. Oh, also, ich bin hm. gar nicht müde. Dienstag, da gehe ich zum Ballett. Ja. Mittwoch besucht mich meine Freundin. Donnerstag kaufen wir gemeinsam halt. Am Freitag schneidet Mama mir die Haare. Schnipp, Am Samstag geht's wieder in den Zoo. Brüll, zurück. Sonntag ist der siebte der Woche und die Wochentage, die merkst du dir so. Erst kommt der Montag und dann der Dienstag und dann der Mittwoch und dann der Donnerstag. Dann kommen Freitag, Samstag, Sonntag und nach dem Sonntag geht es dann von vorne los. Erst kommt der Montag und dann der dann von vorne los. Ja, oder lass uns mal aufstehen. Ei, äh, Wer ist tot? Was? Äh, nein, das Apfelbaumlied. Oh. Das Apfelbaumlied. Was ist der Apfelbaum? Wie geht denn das Apfelbaumlied? Äh. Fängt an. Ich hol mir eine, ich hol mir eine Leiter. Und I'm here.